bibiri iravuga ibyo urabikora ngo ukibwira ko mpanye nawe ubwo igihe gire cyo kugaragara kiba cyageze nta kundi gutonganira hano gushinjanyiriza hano ibyo babiveho aba bapasitoro benshi baje kugonganira hano kuri social media wari umwanya wo kuba bazireka by'ukuri yewe n'ababajwe n'igihe cyose nabayeho nza gutambutsa ibiganiro kuri social media eh, maze iminsi nsubira mu biganiro natanze byose nsanga hari aho abanyamakuru mwagiye mungusha mu mutego mukambaza ibijyanye na politiki mukambaza ibijyanye n'ibyo ntagomba gusobanura eh? ariko pasitoro ntabwo agomba kuza gusobanura politiki atari umunyepolitiki umuntu yiyambura umwambaro yambitswe n'imana gute yesi amahoro y'imana kuri mwe mwese mukomeza kutwereka ko mukunda ibiganiro ndetse n'inyigisho dutanga buri munsi reka tukubwire ngo niba wumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza uyu munsi ushobora kuba warayurira cyangwa wiriwurira ariko ejo nawe impundu zikaza kuvuga ibintu bikaza kugenda neza niba ah, hari aho bitagendaga neza reka tukubwire ngo ihangane ukomeze wowe wizere kirisiti nk'umwami n'umukiza Ah, ibintu biraza kuza kugenda neza kuri kamera muri kubona twabanye n'umukozi w'imana porofete olivier eyi padiri reka nawe yivuge mu mazina yiwe n'ubundi mu buryo bwagutse kuko hari abantu bashyashya bashobora kuba mwaje mutarimo muzi tuze kuza gukomezanya muri kino kiganiro twese tuziranye turakwakiriye murakoze cyane ni porofete olivier eh, abantu bamenyereye ku izina rya padiri mm. turashimira imana ko mwongeye kudutumira kuri tabarwa tv Profete Olivier urakoze cyane rero kwibwira abantu badukurikiye kuri tabarwa TV uyu munsi ibintu biraza kuza kugenda neza ndabizi neza umuntu wese uri buze kuza kureba kino kiganiro araza kuza kunyurwa eh, kuko ufite uko bukeye nuko bwije nawe ujya ujya mu bwiza uva mu bwiza ujya mu bundi amavuta akiyongera hmm. ya turashimira imana ni ubuntu bw'imana tuba twagiriwe kuba tugihumeka mm. eh, kandi n'abadukurikira bakomeza kutwereka ko turi kumwe mm. ni ibintu byiza cyane mm. rero namwe turabashimira ko muba mwagerageje kubana kuduhamagara kugira ngo turusheho gusangira n'abadukurikira ah, ijambo ry'imana ya mm. ah, uravuga ati ngewe ndi porofeti nyamara ayo matitire cyangwa ayo mazina ntabwo tuyazi muri kiliziya katolika kandi wihariye n'akandi kantu ko kuba uri padiri padiri ubundi ryo ryavuye ku ki kugira witwe porofeti umupadiri ibyo bintu ntabwo bisanzwe bibaho ah, sinzi impamvu uvuze ngo profete muri kiliziya gatolika ntirizwimo ubundi profete bisobanuye ubuhanuzi cyangwa se umuhanuzi kandi bamenye eh, muri kiliziya gatolika harimo abahanuzi b'abapadiri harimo abahanuzi mu bakarisimatike uburyo umuntu yahaguruka mu kiliziya agahanura ntabwo ashobora bafite uburyo wenda batambutsamo mesaje ariko barayitambutsa eh, barahari bari abakobwa b'ikibeho basuwe na bikira mariya batambukije ubuhanuzi hari ikibeho kugeza uyu munsi abayoboke ba kiliziya gatolika bose bamaze kwizera ibonekerwa ibonekerwa niryo risobanuye ubuhanuzi eh, ni ukuvuga ngo rero ubuhanuzi Eh, no muri kiliziya gaturika ubu busigaye bwemewe busigaye burimo eh, naho harimo abaporofeti abapadiri barimo barahari eh, b'abaporofete ababikira barahari b'abahanuzi mu bakarisimatike ndabazi dusengana umunsi ku wundi nabo bagira ibyo babona imana ikababwira ikabahishurira so kuvuga ngo rero akazina ka padiri ni iki abantu bankurikiye ntekereza ko nabisobanuyeho umwanya uhagije eh, barabizi ko nakuriye muri kiliziya nkorera mu maboko y'abapadiri so iryo zina riza gutyo rirankurikira riramfata kandi si indyanga kuko ni izina ryiza ry'umurimo w'imana rero kuba nanone ndi pasiteri cyangwa se undi w'umuhanuzi ayo yose aba ari amazina y'umurimo w'imana eh, ari kiliziya gaturika haji nta kibazo oya sinkeneye kwitwa haji sinkeneye kwitwa haji rwose sinkeneye kuba umuhakanyi wa kirisito eh, aho ngaho rwose ariko kiliziya gaturika nk'umubyeyi wanjye bemera kirisito ko yapfuye akazuka bemera kandi ko ubwo yazutse tuzazukana nawe tukabana nawe mu ijoro icyo ni ikintu gikomeye ni igihango mm. uh, gikomeye tuba dufitanye hanyuma rero n'abandi kirisito bose bizera yesu kirisito bose ni abakandida eh, b'ijoro ni abakandida ba yesu kirisito ni abakandida eh, b'imana ariko kuba wambaza detayi ibya kiliziya iby'ubuporofete iby'ubuhanuzi nta kindi kidasanzwe nabisobanuraho ni uko twese turi abagenzi bajya mu ijoro ariko hari akantu wari ukomojeho ngo bikira mariya yabonekeye abakobwa b'ikibeho haryana abakobwa babiri ni batatu n’abakobwa abakobwa batatu yabonekeye abakobwa b'ikibeho ubundi mu by'ukuri hari abantu badukurikiye badasobanukirwa bikira mariya ubundi abonekera abantu mu ruhe rwego hmm? aza agaruka mu ruhe rwego kugira abonekere abantu ko bikira mariya yabayeho akaba ari umubyeyi mu by'ukuri wabyaye yesu kirisito ariko abonekera abantu mu ruhe rwego eh, ntekereza ko icyo ari ikibazo wenda cyazasoba wenda gishobora kuzaguhuza n'abapadiri mm, babishinzwe kubisobanura hariya ikibeho barahari uzaze dukorere y'urugendo ndi hafi kujyayo gusura inshuti zanjye zihari mm. wenda bagusobanurire kurushaho mm. ariko aho ngaho ntago najya kubisobanura mm. iki icyari ikihari ni uko babonekewe n'umubyeyi bikira mariya e, abaha ubutumwa ubwo butumwa bugenda barabuhabwa nyine so ntabwo rero najya kubusobanura nkanjye ahubwo hari abakwiriye kubisobanura babishinzwe enewe nta n'ubwo ubu ngubu ndi hano gusobanura inzira eh, z'abapadiri inzira metode ya kiliziya gatolika ah, eh, n'ibonekerwa rya bikira mariya eh, ntabwo ndi hano kugira ngo mbisobanure ko bifite abagomba kubisobanura ahubwo ikimbesheje ahangaha eh, cyangwa se icyo nagusaba ni uko ah, nibura twakwinjiza abantu ah, mu isengesho mu kiganiro cy'isengesho ah, ry'imbaraga ribohora ubuzima bw'umuntu wari uboshye akabohorwa Eh, wari warabaswe n'ikintu runaka ah, akabohorwa nibyo niyo mudu nge numva ndimo mw'ibi bihe eh, iyo gusobanura uburyo umuntu akwiriye gusenga hanyuma ah, akagirana ubusabane n'imana kugera ku rwego avugana n'imana ako kantu wari uvuzeho n'ubundi nanjye niko nashakaga komozaho mm. ako kantu icyo kintu cyo kuvugana n'imana ese ubundi ni bande bavugana n'imana uvugana n'imana ryari eh, eh, murakoze cyane ubundi gusenga ubwabyo mm. ni ukuganira n'imana mm. ntekereza ko abantu badukurikiye eh, nabo barabizi ko gusenga ni ugusabana n'imana ni ukuganira n'imana Eh, kuko iyo usenga ntabwo uba ubwira uwo mwegeranye ahubwo uba ubwira so wo mu ijoro data wo mu ijoro so rero iyo wasenze umutima wawe usukuye witeguye kwegerana n'imana nta gushidikanya imana muravugana kuko imana si umubiri imana ni umwuka Bibiliya iravuga ngo ngo n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri iyo wasengeye imana mu mwuka no mu kuri imana ubasha gusabana nayo ku rwego muvugana ku rwego ikuyobora ku rwego ikugira inama ku rwego ikugeza eh, ku musaruro ku musaruro w'aho wifuza kugera ko iyo ubana n'imana kubana n'imana ubwabyo ni umugisha ni amahirwe eh, kubera ko uba ufite eh, inkamu nyinshi yasi none se ko hariho abantu bitwa abahanuzi nawe watubwiye ko uri umuhanuzi bivuze ngo buri muntu wese umaze kutubwira yuko yegeranye n'imana yaba umuhanuzi abatoranyijwe cyangwa bafite mm, ah, izo pawa zo kuba ari abahanuzi bo bazikura he ko wumva yuko buri muntu wese ashobora kuba yabihabwa kuki abantu bose batabihawe batahawe izo pawa zo kuba baba bahanuzi hakaba harimo abarobanurwa bakaba aribo bahanuzi eh, ubundi impano y'ubuhanuzi ni impano umuntu atagura mm. cyangwa se adacirira ataragwa n'umuntu abapfumu bo iyo bashaje bakabona bagiye gupfa bategura bo kuzabiraga bakabisigarana ariko imana yo ntabwo ariko bimeze imana yo iratoranya uko ibishaka hari abo kuba abahanuzi hari abo itoranya kuba abigisha hari abo itoranya kuba abajyanama babandi kuba abajyanama b'abapadiri b'abapasitoro ikabatoranyiriza kuba abajyanama ba kiliziya cyangwa ab'isengero abandi ikabatoranyiriza kuba abadiyakoni abandi ikabatoranyiriza za mpano cumi na zingahe zose igenda izigabanya bitewe n'uko yazitoranyirije so rero kuba wavuga ngo wambaza icyerekeranye n'abahanuzi uburyo batoranywamo ntabwo icyo ngicyo nakibonera ubusobanuro ushobora eh, kugwa mu ikosa kutabisobanura neza ariko eh, iyo ubanye n'imana kwa kundi navuze ukabana n'imana mu murongo igushakamwo hari ubwo igutoranyiriza kuba umuhanuzi hari n'ubwo igutoranyiriza kuba umwigisha ijambo ry'imana hari n'ubwo igutoranyiriza kuba umudiyakoni cyangwa umuririmbyi impano ni nyinshi so rero usibye ko mw'ibi bihe turimo uh, biruhije bigoye aho twatangiye kubona abantu bahagarara kuri social media bakarahira ngo ngibi ndabivuze ngo bizaba kandi twajya kubona twara ntibibaye nk'iyi minsi ho biragoye kumenya umuhanuzi w'ukuri hmm, aha icyo nicyo nanjye nashakaga yuko noneho turi buze byacirenjinze n'abadakijijwe abakijijwe hmm? abantu benshi bamaze kwibaza cyane ese ubuhanuzi ni iki ubundi ubuhanuzi hmm? ni ibiki ahantu bamaze gutakariza Eh, icyizere abahanuzi mu by'ukuri twabonye niba eh, niba ah, si ngombwa yuko turi buze kuza kumenshoninga izina ry'uwo muntu ariko buri muntu wese uri buze kuza gukurikira kino kiganiro araza kuza kuba abyumva hmm. ah, twabonye um, umupasitori umwe yirahira yuko ngo ubuhanuzi ahanuye ngo nibutaba nk'uko abuhanuye ngo azajya gucuruza ah, inzu amarogi ariko amarogi yo no kuba ufite ahantu managinga amarogi ntabwo ari ikibazo kuko amarogi ntabwo iteka ryose akorerwamo ibizi ni bizinesi ariko we yageretseho ko agiye gucuruza mm. akabari mm. nk'umukozi w'imana iyo ndahiro gucuruza akabari ni bizinesi mm. ah, ngewe ntabwo ngiye guciraho iteka abantu bacuruza akabari n'abacuruza ah, n'abacuruza amamoteri eh, ibi bintu sinzi nimba ari amarogi ntabwo nzi uko bitandukanira n'amahoteli mm. eh, ko ni bizinesi abantu bakora zikababeshaho mm. abazikora rero eh, bumve ko batasuzuguje akazi kabo eh? ni akazi kababeshejeho kandi ni akazi kabafasha mm. kuba rero uwo mu ariko yageretseho ijambo ritari ryiza ati ngewe ndirahiye ko nziyambura umwambaro w'ubupasitori ariko se muvandi umuntu yiyambura umwambaro yambitswe n'imana gute ahubwo se atanawiyambuye eh, <laughs> agaciro afite imbere y'imana mm. niko kamwambura ako gaciro mm. eh, cyangwa ni nako kanamukuraho agaciro reka ako kantu tukumve gatoya wumve bampora iki nk'umuhanuzi w'imana umucamanza nadategeka mu kanya ko bampora iki arekuwe asubikiwe igihano nemeye nka pasitori mutaranambaza ndahita niyambura umwambaro w'ubupasitoro njye gucuruza akabari n'amacumbi y'indaya eh, reka twivugire kuri icyo ngicyo ngo yemeye nk'umupasitoro yuko yiyambuye umwambaro w'ubupasitoro gucuruza amacumbi noneho ageretseho amacumbi y'indaya ntabwo yigeze avuga amarogi yavuze ko ari amacumbi y'indaya gusa <laughs> urampemukiye cyane ntabwo rwose ibiganiro ubundi bivuga ku bantu ntabwo twavuze umuntu twavuze mu izina ry'umushumba ariko kuba ushyizemo iyo ntuza ye eh, nahise mwumva njye naranakibonye icyo kiganiro hmm. eh, pasita Claude yakoreye ku rukiko hmm. ntabwo nifuzaga hano kuri tabarwa tivi hmm. ntabwo twemera ibintu birimo ah, gucerenjinga cyangwa se ku ah, gusesengura ibijyanye n'iby'amazina y'abantu n'ibiki ariko ikintu yakoze nawe ubwo yagisabiye imbabazi ah, ko yahanuye ibinyoma bwabyo yarabyiyemereye ariko hari n'aho yavuze ngo imana yaramubeshye imana ntibeshye eh, eh, aho yacumuye ku mana mm. ntabwo imana ibesha imana ni imana eh, ntabwo imana si umuntu mm. ahoho yaba yarakoze ikindi cyaha mm. kigeretse ku kindi eh, ngicyo navuga haracyari ibihumbi birindwi bitarapfukamira bayari mm. ahubwo navuga ngo abantu bere guta umwanya eh, kwa burabuhanuzi bw'uriya mugabo yahanuye kandi mu by'ukuri mvugiye ahangaha ntago najya ku kubivugaho byinshi ariko rwose ubundi ijambo ry'imana ubwabyo rifite ukuntu risobanura umuhanuzi ni uko umuhanuzi wese yemerwa ari uko ibyo ahanuye bigeze gute bisohoye none ko byanze gusohora nabonye abantu benshi bahanuye kuri ba iki ko azafungura yewe hari n'abantu bari bagiye no kubetinga ndeba ati do nadafungurwa nzaguha iki n'iki bari bagiye kubetinga sinzi uko byagenze mm. abakozi b'imana b'abapasitori kugeza ubu rero <laughs> kugeza uyu munsi mm. ntibemere ko bavuze nk'abantu cyangwa se bamwifurizaga gufungurwa ariko siko byagenze ikibazo ni uko bakoresha ngo izina ry'imana ngo nk'umuhanuzi w'imana nyine bibiriya iravuga ngo bazatumenyera ku mbuto igihe uhanuriye kuri social media ntibisohore ubwo nyine abo wabeshye babonye ko wababeshye icyaruta ni uko wakwicecekera ntugire ubundi busobanuro uzana eh? ukabaho mu buzima bwo kwiyegereza imana ukihana ukisengera ukareka gukomeza kuza kuri social media ukomeza gutyaza imitwe y'abantu uremereza imitwe y'abantu buriya rwose ngiye kirari nge cyabayeho nk'ibihusha kuriya nkahusha kuriya ntabwo nakongera kwemera ko kamera inyerekeraho ni ukugenda nkaryama mu rusengero nkavuga ngo mana mbabarira ko na satani yanahanuye mu mubiri unahanuye eh? mu mubiri ubona Eh? ko nakubeshyeye mbabarira unkurireho ibihano byo kukubeshyera nicyo kintu nakora ariko kugira ngo wongere umbone kuri social media ngo ndikubwira abantu ngo imana iravuze cyangwa ngiye gusobanura eh, aba imana ngo yisubiyeho ukuntu imana ngo yambeshe ngo igatuma mpanura n'umuntu utazi ibyo mu rusengero ntabwo biriya bintu rwose ntabwo bura busobanuro bushobora kumunyura ahubwo icyiza uriya muntu w'imana yari akwiriye kwicecekera ntagire ibindi yongeraho hmm. Hmm. ntagire ibindi yongeraho akicecekera ariko ntekereza ko biriya bintu ngewe kuba byarabaye byaranshimishije hmm. washimishijwe no kuba undi mukozi w'imana yahanura ubuhanuzi budahwitse cyangwa ikintu cyanshimishijemo ni ikihe hmm. ni ukuvuga ngo hano kuri social media hmm. hariho hari akavuyo k'ibintu bitandukanye gusebyana guhanura hmm. ngaha abantu sinshaka kuvuga ibintu byose mba nabonye kugira ngo hatagira bumva ko ari bo mvuze eh, hari abahanuye kuri nibati hari abahanuye kuri Prince Kid hari abahanuye kuri bamporiki hari abahanuye kuri nde wundi weho uri umunyamakuru ubazi bahanuye bagiye bahanura ubuhanuzi bwinshi ku bintu biri politike kandi bitanabareba urumva yewe mu bintu nifuza nko mu gisate mba ndimo cya Gospel mba nifuza ko eh, niba umuntu yarahamagawe ari umushumba mm. ari umupasito mm. ntaza abwiriza ijambo ry'imana eh? niba umuntu yarahanuye ari umuririmbyi naze asobanura uko imana yamuhaye impano y'uburirimbyi aririmbira abantu bishime basusurukirwe niba imana arahamagaye umuntu ari umuhanuzi niyinjire mu gihe cyo gusenga imana yo mu ijuru imuha iyerekwa imuha ubuhanuzi bw'abantu bwuzuye kugira ngo umuntu wese akorere mu mpano imana yamuhamagaye ariko mu iyi minsi urareba ugasanga abantu barimo barakubitana imijugujugu barimo basebyana barimo guhanurira abanyepolitike ye badafite n'aho bahurira n'inzu y'imana abapasitori kujya mu nkiko kujya gukurikirana iby'imanza ziri gucibwa e, ugasanga bahanuye ibintu nk'ibyo kandi atari imana ibabwiye ibyo byose ni inzira abadayimoni baba bashaka kunyuzamo uh, imbaraga yabo yo kwangisha abantu kwakira ubutumwa bwiza bw'imana ubutumwa bwiza bwa yesu kirisito rero icyo nabwira abantu badukurikira kuri sosho mediya ni ukubabwira ngo uh, buri muntu wese akwiriye kuba mu ruhande rwe rw'inimana eh, agasenga akibanira n'imana ku giti cye ariko ibijyanye n'ibibera hano kuri social media ndabizi ko byamaze guhinduka nk'umwanda byamaze guhinduka umwanda eh, abantu basigaye rwose nta kintu kigifasha abantu gicano kuri social media hmm? nta kintu kigifasha abantu ko nta muntu uza ngo abwirize ijambo ry'imana nta muntu uza ngo atange ubuhamya buhumuriza abantu nta muntu uza ngo atange ubuhamya bw'aho imana yamukuye kugira ngo nibura num’untu udakomeye akomezwe n'ubwo buhamya eh, agira ishyaka ryo kwegera imana no gusenga nta muntu n'umwe ukiza ngo atange ubuhamya avuga ngo njye nari umusinzi nari umusambanyi imana yarambabariye uyu munsi ndakijijwe uyu munsi ndi umuntu w'imana ahubwo ni ukuza eh, basebyana bazamukira ku mazina y'abandi bahanura ibinyoma bavuga ibitabareba bene data nshuti zanjye tubarizwa mu murimo umwe wo gukorera imana ntabwo ari byiza ko twinjira mu mihamagaro itari yacu ntabwo ari byiza rwose ubutumwa ndimo mvuga wenda ni ubutumwa bugenewe abantu batarandura bataranduzwa eh, wenda bataragerana hano kuri sosho mediya kuko eh, ubutumwa bwo kuri yutubi hari abantu bwafashije hari abantu bwabohoye hari abantu bafite ubuhamya bw'iby'imana yabakoreye binyuze mu butumwa bwo kuri yutube ngenda ahamagarira abantu batariyanduza abantu bakiri mu murongo w'imana kuza bafite ijambo ry'imana noneho muze muze mubwirize ijambo ry'imana hari desipora eh, itabona umwanya wo kujya mu rusengero bitewe n'imirimo no kuba mu bukonje bakurikirana ubutumwa kuri social media bakakira ijambo ry'imana bahumvira indirimbo bahumvira ubutumwa eh, bwo muri bibiliya bahumvira ubuhamya bahumvira ibintu bitandukanye ariko bifite aho bihuza n'abantu n'imana abo bantu rero bashya barakenewe abo bantu eh, barahamagarirwa kuza kubwiriza ubutumwa hano abafite uwo muhamagaro kubera ko Eh, abantu rwose bantu baracyashonje baracyashaka kumva ijambo ry'imana none si wowe arega abantu bararushye abantu ntabwo bakeneye bombori bombori abantu ntibakeneye abantu baza gusebya abandi baza gukubitira abandi hano kuri social media abantu ntabwo bakeneye ibiganiro by'abapubulisite inkuru zo mu bapfumu eh? ntabwo abantu bakeneye amazina y'abaguye mu byaha by'ubusambanyi n'abashenye ingo ntabwo abantu bakeneye kuba baza gutambutsa ubuhanuzi bw'abafunze n'abazafungurwa abantu bakeneye amagambo y'ihumure abantu bakeneye amagambo yururutse imitima yabo abantu bakeneye guhumurizwa n'ijambo ry'imana abantu bakeneye kumva ubuhamya Eh, bwaho imana yabakuye n'aho imana ibagejeje abantu bakeneye kumva indirimbo ziramya imana zihimbaza imana nshuti muvandimwe eh, waba warakomerekejwe eh, n'ubuhanuzi bumaze iminsi butambuka bw'ibinyoma ntabwo ari igihe cyo kugira ngo ugushe nabwo ntabwo ari igihe cyo kugira ngo utakarize abakozi b'imana bose icyizere haracyari ibihumbi birindwi bitarapfukamira bayari haracyari abahanuzi bagihanurira mu mwuka benga imana ikavuga haracyari abigisha bigisha ijambo ry'imana haracyari abapasitori batariyanduza haracyari abanyamasengesho basenga imana ikavuga imana ishimwe cyane ariko uh, ibyerekeranye wenda n'izo nkuru zuriya mupasitori wahanuye ibinyoma kuko ni ibinyoma ntabwo twabura kubivuga yarabitambukije Eh, ukuri kuravugwa ibyerekeranye n'abaza hano guhangana basebya abakozi b'imana bagenzi babo rwose ibyo ni ibintu abantu bakwiriye kureka bakaza bakavuga ijambo ry'imana abaza binjira muri politike no kujya gukurikirana imanza z'abakurikiranwa ari abapasitoro ari abahanuzi ibyo bintu ni umwanda ibyo bintu ntibikwiriye urumva nimba warahamagawe uri pasitoro kora inshingano z'ubupasitoro nimba warahamagawe umuhanuzi kora inshingano z'ubuhanuzi nimba warahamagawe umuririmbyi nka mbonyi eh? mbonyi ntashobora kujya kubwiriza bibiriya bibiriya yivugira mu ndirimbo tuzafata urugendo rurerure ni zaburi mm. eh? aririmba zaburi abantu bagafashwa abantu bakuzura umwuka wera hmm. isiraheli mbonye isiraheli mbonye ntabwo urabona ntabwo urabona yinjiye mu bindi impano ye ni ukuririmba urumva hmm. arine gahongayire impano ye ni ukuririmba pasita mutesi impano ye ni ubwenge ni <laughs> ukwigisha abantu ubuzima ubuzima bw'urukundo ubuzima bwo kubana n'abantu eh, udakomereka utanakomeretsanya eh, izo ni impano zitandukanye porofete Olivier ni umupasitori ushingira ubatiza ushyingura ni umupasitori eh? ni umuhanuzi nakorere muri izo mpano ahubwo twakwibaza ngo umenye hari n'abapasitori bafite impano zo gusebyana <laughs> no gukurikirana ibintu bya politike ariko badafite inshingano zo kubatiza no gusezeranya no kugira abantu inama kuko n'ubushize n'ubushize ntabwo iyi nkuru yarivuze kuri pasita claude eh, iyi nkuru yarivuzwe kuri pasita claude ntabwo ariyo yonyine kuko hari hagaragaye ntabwo ariyo yonyine arivuze kuri pasita claude kuko hagiye hacicikana indi nkuru arimo baravuga pasita Gabriel ndetse na madamu we pasita fani bari kumuvugaho nawe akagenda akabasubiza urumva ikigaragara ni uko imana ishobora kuba igaragaje wenda nk'ukuri niko nabivuga eh, ni ukuvuga ngo iyi nkubiri ibaye muri muri rangire cyangwa se muri mu gisate cya gospel ibera hano kuri social media mm. eh, y'abapasitori bo kuri social media mm. ntekereza ko yabashyize ku kayunguruzo mm. ariko icyo nabonye cyo nta muntu n'umwe <laughs> ako kayunguruzo katayunguruye hari abo nabonye batukana Hmm? kandi abo bapasitori nabonye batukana hano kuri sosho mediya nibo twabonaga abazima hmm. babwiriza ijambo ry'imana ribohora abantu hmm. babwiriza amagambo y'imana amotiva abantu mu gusenga natangajwe no kubona nabo baje gusubiza ababavuze nabi batukana ndavuga si noneho hari abashumba kari bo nabonaga babwirizaga amagambo ahumuriza abandi kari bo nabonaga babwiriza amagambo yo gukomera no gusenga ku munsi mubi ibi noneho bibaye ni ibiki mbona nabo baratukanye mbona nabo binjiye mu rugamba rwo guhangana eh, n'ababarwanya nabo batukana bagaragaza ibimenyetso bagaragaza ibiki eh, umuntu umwe yigeze ashaka kuza kunyurira hano kuri social media none ndavuga inda ariko uwagira icyo nsubiza nasubijeho rimwe byo ntago mbeshya naraje ndasubiza ariko nza kwigaya nyuma nsanga ntabwo nari nkwiriye kugaruka nza gusubiza ibyo abantu bamvuzeho kabone n'aho byari ibinyoma buriya iyo umuntu yakuvuzeho hano kuri social media kabone n'aho ibyo yaba kuvuga ari ibinyoma cyangwa ari ukuri ntago ari ngombwa kuza kumusubiza kuko kumusubiza ni nko kugukuraho amavuta wari wibereyemo kuko ntabwo uri buze gusubiza uri mu mwuka mwiza urazana uburakari abadayimoni baragutera kamere y'ibyari bibitse muri wowe bigaragarire pabulike y'abantu benshi rero icyo mbona eh, aba bapasitori benshi baje kugonganira hano kuri sosho mediya wari umwanya wo kuba bazireka bakongera bagafata ibindi bihe byo gusenga bakiyegerera imana bakiyubaka kuko ubwabo barishenye basenya n'imitima y'abantu benshi urumva ngewe ku cyifuzo cyanjye numva iki gisate cy'abantu bahanganiye kuri social media bakarwaniraho bagakubitaniraho bose uko bangana bari bakwiriye kureka mikoro yo kuri yutubi bakayirambika hasi bakinjira mu mwanya wo gusenga imana no gusoma no kwiga ijambo ry'imana uko ritangwa n'uko rigabura kuko abantu badukurikira ntabwo baba bakeneye bomboribombori baba bakeneye amagambo y'imana ahumuriza imitima yabo n'ubuhamya bubatera gukomera no gukomeza kugira ibyiringiro byo gutegereza imana muvande mu by'ukuri yewe nababajwe n'igihe cyose nabayeho nza gutambutsa ibiganiro kuri social media eh, maze iminsi nsubira mu biganiro natanze byose nsanga hari aho abanyamakuru mwagiye mungusha mu mutego mukambaza ibijyanye na politiki mukambaza ibijyanye n'ibyo ntagomba gusobanura eh? ariko pasitoro ntabwo agomba kuza gusobanura politiki atari umunyepolitiki pasitoro ntabwo agomba kujya gusobanura iby'urukiko rwakase n'ibyo ruri bukate ko si umucamanza ntiyize amategeko nta muhanuzi cyangwa umupasiteri ugabura ijambo ry'imana wo kuza gutukanira kuri sosho mediya iyo ibyo wabige iyo wamaze kurenga uwo murongo ntabwo ukiri mu ruhande rw'imana hari ubundi bwami uba winjiyemo uri gukorera rero ivugabutumwa ryose ridafite aho rikura umuntu ngo rigere aho rimugeze ahubwo rikaba iryo kumwongerera intambara ikomeye yo kumusubiza mu byaha ubu ngubu nka buriya buhanuzi bwatambutse hariya ku rukiko rwa nyamirambo hari abantu benshi maze iminsi inyuraho bavuga ati ndihande reka nongere ninywere inzoga reka nkomeze ninywere itabi nikorere ibyanjye kuko n'abitwa ngo baranyobora nta kintu banduhije ahubwo mbarusha gukiranuka urumva rero iki gice cy'abantu bari kuza gutukisha imana aha hantu kuri social media. imana idufashije cyaba kirambitse mikoro hasi bakiha umwanya wo kwisuzuma no gusenga no kubana n'imana imana ikabagarukaho kuko imana iranabakunda ntabwo ibanga eh, nyuma rero icyo navuga ni uko abantu abantu ntibakura amaso ku byo bamaze iminsi babona bakomeze barebe yesu bakomeze batumbire imana bakomeze ibiri n'ubundi bariya se ko atariho basohoza amasezerano mm. bariya nta n'ubwo ari nabo batanga ijoro n'ubwo ari abapasitoro ni abantu nabo bacumura ni abantu bagira intege nke si igitangaza icy'ingenzi abantu nibo bakomeze begera imana bakomeze basenge bakomeze kandi bakurikire n'abakozi b'imana ku izi mikoro haracyariho abakozi b'imana bazima rero wenda tugana ku musozo turagira ngo twihanganisha abantu bakomerekejwe n'ibyo bumvishe bitari bikwiriye abakozi b'imana mm. n'ibyo babonye biri misiteke mm. eh, byagushije imitima yabo mm. ntibakomeze bibanire n'imana basenga imana imana niyo niyo ifite uko niyo ifite kumenya abakozi bayo n'ab'ibinyoma njyewe ntabwo ndi hano gucirenjenga abukuri n'abatarabukuri gusa bibiri ivuga ko tuzabamenyera ku mbuto kandi buriya bibiri iravuga ngo ibyo urabikora ngo ukibwira ko mpanye nawe ariko umunsi umwe nzabishyira imbere yawe byose uko bikurikirana rero nimujya mubona abakozi b'imana bagenzi banjye cyangwa se bageze ahantu bagaragara ubwo igihe nyine cyo kugaragara kiba cyageze nta kundi nawe n'uwishyira hanze ntabwo aba ari we ahubwo kiba ari igihe cye cyo kugira ngo ibyo yabeshaga abantu ibyo yari amaze igihe kinini abesha abantu bijye ahabona ahubwo navuga ngo muri bya bihumbi birindwi bisigaye bitarapfukamira bayari abantu ntibagerageze bakora iby'imana ishaka bakorera imana uko bikwiriye babe mu murongo w'aho imana ibashaka imana izabazamura imana izabageza kure bave mu bintu byo guhangana bave mu bintu byo gutukana bave mu bintu byo kwinjira mu mihamagaro itari iyabo ibyo babivemo bave mu bintu byo kuza kurwanira hano gutonganira hano gushinjanyiriza hano ibyo babiveho ahubwo babwiriza ijambo ribohora ijambo rihumuriza imitima y'abantu ijambo rifite ubuzima bufasha abantu guhura n'imana njye ndumva ari bwo butumwa wenda navuga ku byo wari by'ibyabaye bidasanzwe ku rukiko rw'inyamirambo ya porofeti urakoze cyane rero kuba hari hari mm, itafari ugeretse ku murimo w'Imana kuko iyo ubashije kumvisha abantu yuko ibyabaye ni ibintu ni ibyo byabaye ariko ntabwo bivuze yuko ariko abahanuzi bose bameze cyangwa abakozi b'Imana cyangwa abapasitori cyangwa abandi bantu bose bagira icyo bamaze mu murimo w'Imana reka tugushimire cyane rero kwitabira ubutumire bwacu mu by'ukuri turabashimiye namwe uburyo muba mwadutekerejeho ya murakoze cyane rero imana ibahe umugisha reka udusoreze ikiganiro cyacu udusengera imana kugira ibintu twumvishe inyigisho twumvishe zibe inkomeza umutima ntizice mu gutwi ngo zihinguke mu kundi ngo tugomeze tuvuge dupositinge twumve ngo ibintu byacitse tugaruke twiyegeranye dusenge imana ibintu biraza kugenda neza mana turagushimiye ko uri imana ibihe byose nyemerera ubutumwa butambutse bube ubwo kubohora imitima ya benshi mm. no kugira inama abantu ko bakwiriye kwitwara mm. ndetse no kugabura ijambo ryawe batagirwaho n'urubanza nyemerera ukomeze uha umugisha abantu badukurikira umunsi ku wundi mm. kandi ubakomereze mu rugendo rujya mu ijuru no gushyika ku masezerano yabo mu izina rya yesu amen amen